好，今天我们要展示的是童话故事系列的《杰克与魔豆》之免积木版。那因为是免积木版的关系呢，我们今天一样先用 S4A 画出这样子的一个画面。啊，这个是巨人，这个是魔豆长出来的藤蔓。那我们今天一样，哦，要使用这个 m o n o d i n o 它出的 S4A Sensor b a l l 那我们要今天要利用的是下面的这个可变电阻。 来控制这个人的前进跟后退。那今天这个人的任务呢，就是要躲开这个巨人他丢下来的东西，然后砍倒这个藤蔓。那我们看到左上角这里有一个分数，我们今天每砍到藤蔓一次呢，就可以得到十分。那如果被球丢到呢，就是倒扣二十分。那由于今天是展示的关系，我们就是累积五十分就可以过关了。那我们现在就来展示一遍。 好，现在被球丢到刚刚三十分，现在倒扣二十分。好，展示成功。那我们今天的展示就到这边，谢谢。